क्या गुंडा बनेगा रे तू double kill Triple kill. Triple kill. kill. First Blood. Double kill. Run. Double kill. Triple kill. 何お前はもう死んでいる。First blood. Triple kill. Woo! <laughs> firstborn.